分红百分之四点零九的雪佛龙 （Chevron），注意不是法国车企的雪铁龙 （Citroen），也不是通用汽车的品牌雪佛莱 （Chevrolet）。雪佛龙是一家综合石油天然气行业巨头，国际石油七姐妹之一，市值比咱们上周介绍过的埃克森美孚小一些，排在世界第三。专注在石油天然气勘探、开采等上游业务和炼化、销售等下游业务，不涉足运输和储存等中游业务。我目测这种业务结构会导致公司利润对原 原油和成品油价格非常敏感。当下这段时间里，绿色大跃进抑制油气行业投资在前，乌克兰局势升温在后，供给不足叠加需求反弹，国际油气价格想不涨都难呢。个人感觉，雪佛龙的好日子应该就在眼前了。公司股票代码 CVX，目前季度分红金额是每股一块四毛二，年股息率大约百分之四，派息的时间是每年的二月、五月、八月和十一月的十五号前后。 为了方便记忆，我就用咱们国粹麻将的二五八万来代表这类派息频率了。需要注意，公司董事会有权改变每次派息的时间和金额，所以还要以公司每次官方发布的确认信息为准。股息貌似不多，但巨杀也能成塔。谢谢您的观看，咱们下期再见。